अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी जो है वो अंदर जो हमारे ख्यालों की जो एक जस्तजू चल रही होती है जो ख्यालों का एक समंदर होता है क्या हम अपनी जहनी कैफियत अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से या मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ शेयर करें कि नहीं करें इसमें मेरी क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वेल अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें ना तो मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो अपनी जो है ना वो जो पर्सनली चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं वो किसी के साथ शेयर करें नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द ऐसा होता है हमारी फैमिली में या हस्बैंड एंड वाइफ में या फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान होता है ज़रा ज़रा चीज़ को बहुत डीपली सोचता है और अगर कोई बात करता है तो बार बार करता है और कोई काम करता है तो बार बार करता है और कई घंटों तक करता है हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए यार मेरे ख्याल से जहनी परेशानी वो चीज़ है कि जिसमें कोई इंसान भी आ सकता है अगर मैं अपने आप को पहले देखूँ तो मैं सोचता था मैं भी मजाक उड़ाता था एक हद तक सीधी बात है लेकिन जब मैं इस चीज़ से आया जब मैं इस चीज़ में आया तो मुझे समझ आया कि इस चीज़ में कोई भी आ सकता है अब सिचुएशन दो होती हैं या तो आपके फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड कम्युनिटी में या हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ लोग कोऑपरेटिव होते हैं कुछ लोग आपकी जहनी कैफियत को समझते हैं वो आपका साथ देते हैं but just think about it अगर कोई आज आपके साथ है तो क्या वो कल भी होगा सिचुएशंस तो दो ही है ना कि एक सुनैरियो में लोग आपका साथ देंगे एक सुनैरियो में नहीं देंगे तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि हमने दोनों सिचुएशंस में करना क्या है पहली तो चीज़ ये कि अगर कोई आपके साथ है ना तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ है फॉर एवर माँ बाप की अगर आप बात करो तो जब हम उनको अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं तो वो जब हम जवान होते हैं तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं वो ऑलरेडी इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं वो ऑलरेडी इस कदर जहनी परेशानियों में होते हैं कि जब हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं उन प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ केसेस में माँ बाप बहन भाई हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का साथ देते हैं लेकिन कुछ केसेस में नहीं देते एक मैं आपको बड़ी जो है वो रियल टाइम स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी छोटी सी एक लड़की जो ज़रा ज़रा बात पे रोती थी ज़रा ज़रा बात पे डरती थी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का उससे सामना था और एक काम करती थी तो बहुत ज़्यादा दफ़ा करती थी जब ये प्रॉब्लम उसने अपने घर वालों से बताई अपने वालदेन से शेयर की बहन भाइयों से शेयर की तो किसी ने उसका कोई साथ नहीं दिया सिर्फ उसकी वालदा ने उसका साथ दिया उसे लगता था कि जब कोई बाहर जाता है या बाहर से जब कोई घर आता है तो वो गंदा होकर घर आता है वो जरासीम वगैरह लेके अपने साथ आता है तो जब तक वो शख्स नहाएगा नहीं कपड़े नहीं चेंज करेगा वो मेरे घर में नहीं आ सकता वो मेरे घर में चल नहीं सकता तो ये लड़की कहीं जाती भी नहीं थी तो इसकी एक इनकी एक कज़न की शादी थी दिसंबर के महीने में शादी थी ये तो खुद तो शादी पे नहीं गई लेकिन इसके वालदेन शादी पे गए बहन भाई शादी पे गए और शादी आउट ऑफ सिटी थी रात का वक्त था वो लोग वापस आए जब वो लोग वापस आए तो इसने ज़िद की कि आप सब लोग सख्त सर्दी में नहाएं जब तक आप लोग नहाएंगे नहीं मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते इसने ज़िद करना शुरू कर दी इसने रोना शुरू कर दिया तो वालदा ने इसे बड़े प्यार से समझाया लेकिन इसकी समझ में नहीं आया इसने बिला वजह ज़िद शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया इस कैफियत को देख के इस हालत को देख के इसने चीखें मारना शुरू कर दी गुस्सा करना शुरू कर दिया तो इस हालत को देख के जो इसके वालिद साहब थे उनको गुस्सा आ गया वालिद साहब ने इसको दो तीन लगा दी और जिसके बाद इसकी वालदा की भी काफ़ी बेजती की उस दिन के बाद जो इनकी वालदा थी उन्होंने भी इसका साथ देना छोड़ दिया अब सिचुएशन होगी सेम सेम कि अगर कोई आपका साथ देता है तो ज़रूरी नहीं कि वो ताहयात देगा और देगा भी तो एक हद तक देगा अब इस सिचुएशन में हमें डील क्या करना है किस तरह हमें डील करना है पहली चीज़ तो ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है ये प्रॉब्लम आपकी है किसी और की प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम आपकी है और आप ही की वजह से है देखिए हमें अच्छा लगता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं अच्छा लगता है क्योंकि आप दूसरों के साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे आपने अपना बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो शिफ्ट कर दिया बट ज़रा सोचो यार आप जिसे अपना समझ के सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर रहे हो अगर वो बदल जाए आप भूल जाओगे अगर वो बदल जाए तो क्या होगा और जब वो मिलेगा तो हर बार वो आपसे आपकी तबीयत के बारे में पूछेगा हर बार आपको वही बात याद करवाएगा हर बात आपसे वही बात करेगा कि यार अब तुम कैसे हो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है सो so, आपकी जहनी कैफियत का दूसरों के साथ मिलकर मजाक भी उड़ा सकता है कुछ भी हो सकता है एक तरफ डर है ख़तरा है कि यार अगर उसने सबको बता दिया तो क्या होगा ये मेरे साथ हो चुका है मैंने अपने दोस्तों को बताया तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एक शर्मिंदगी हुई कि यार ये क्या बातें करता है नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द के लोग नहीं समझते तो जब लोग नहीं समझते तो आप क्यों नहीं समझाना चाहते हैं लोग आपको समझना नहीं चाहते लोग आपको समझाना चाहते हैं आप जितना लोगों को बताएंगे लोग उतने आपसे आवाजार हो जाएंगे आप खुद अपने मान से बताओ आपको इंटरेस्ट है किसी की प्रॉब्लम से नहीं है ना आप क्या चाहते हो कि जब आप किसी को प्रॉब्लम बताओ तो वो आपको उस प्रॉब्लम का हल बताए कोई सोल्यूशंस बताए कोई अच्छी अच्छी बातें करे आपसे तो आप जब किसी के पास बैठोगे हर टाइम रोते रहोगे तो कोई बंदा कितनी देर आपका रोना सुन लेगा मैं भी एक दिन दो दिन तीन दिन दस दिन आप अपनी फ्रेंड कम्युनिटी में देख लो आप अपने घर में देख लो फिर ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं सो बेटर इज दिस कि जितना वक्त आपने दूसरों को बताने में लगना है लगाना है उससे काफ़ी कम आपका वक्त लगना है अपने आप को समझाने में मैंने तकरीबन आठ साल लगाए हैं मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करने में और लोगों के सामने शोर शार्ट लोगों के सामने शोर डालने में अपने घर वालों से लड़ने में कि तुम लोग मुझे नहीं समझते और मुझे बहुत कम अरसा लगा है अपने आप को समझाने के लिए अब जिस लड़की की मैंने बात बताई इस बात को अगर आप समझो ना तो एक चीज़ आपको बड़ी पक्की हो जाएगी कि ये आपकी अपनी आदतें होती हैं जो सारी चीज़ें ख़राब कर रही होती हैं अब जिस लड़की की मैंने आपको बात बताई उसकी ज़रा एक दिन की आप रूटीन सुन लो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इंसान जेनी परेशानी में ना जाए तो कहाँ जाए हमारे साथ कोई भी परेशानी होती है प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो होती है ना हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं इंसान क्या है इंसान को खाना भी चाहिए इंसान को प्रॉपर नींद भी चाहिए इंसान को प्रॉपर पॉजिटिविटी भी चाहिए और इंसान को प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए और एक बिलीफ सिस्टम चाहिए कि वो जो चाहता है क्या चाहता है और वो जो चाहता है उसे मिलेगा उस बात का यकीन होना चाहिए उसे यकीन का नाम ही बिलीफ सिस्टम है अब ये चीज़ें जो इंसान अपने आप को नहीं देगा यकीनन वो एक केमिकल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा उसे ये जितनी भी आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ये अटैच होते हैं आपके केमिकल इम्बैलेंस से अब उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं पहले मैं आपको एक दिन की इस लड़की की रूटीन बताता हूँ ये सुबह बारह बजे उठती थी दो बजे नाश्ता करती थी नाश्ता चाय रस और फिर शाम को कुछ खा लिया तो खा लिया और रात लेट नाइट खाती थी मोबाइल इस्तेमाल करती थी कब पता नहीं कब सोती थी कब पता नहीं कब उठती थी और कब किसी को पता नहीं क्या क्या पूरा पूरा दिन करती थी अब बताएं जब लाइफ रूटीन ऐसी चल रही होगी तो आप बीमार होंगे हर वक्त आपको थकावट का सामना करना पड़ेगा तो यार ये बात याद रखो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे साथ ये तुम्हारी अपनी खामियाँ तुम्हारी अपनी बुराइयाँ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है हम लोग खुद हैं जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ख़ुद को बदलने की हम कभी भी ख़ुद को नहीं बदल सकते मैंने एक अपने आप से अहद किया था मैंने जब अपने अंदर झांका सबसे पहली चीज़ तो ये यार अपने आप को फाइंड करो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम मिल जाएगी ना जब तो तुम्हें उसका हल भी मिल जाएगा और वो प्रॉब्लम है तो क्यों है ये जो क्यों है तो यही दर हकीकत हल है मैं इतना अरसा जो पागलों की तरह घूमता रहा घूमता रहा मेरे क्या मसले मसाइल थे मैं नींद नहीं लेता था मैं खाना टाइम पे नहीं खाता था मैं कोई एक्सरसाइज नहीं थी कोई मेरी एक्टिविटी नहीं थी मेरी लाइफ का कोई मोटिव नहीं था कोई गोल नहीं था मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ज़िंदगी में आज मैं अक्सर लोगों को एक ही चीज़ समझाता हूं कि छोड़ दो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे कहने पर अपने आप पर इन्वेस्ट करो जब तुमने अपने आप पर इन्वेस्ट कर लिया ना इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी अपनी ज़ात है अगर मैं अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना तो मैं दुनिया में जिस पे मर्जी इन्वेस्ट कर लूँ वो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे उस तरह का आरामद नहीं साबित हो सकती जिस तरह के मेरी अपनी ज़ात पे लगा हुआ एक एक पैसा मुझे उसका रिटर्न दे सकता है मुझे दुनिया की कोई और ताकत उस तरह का रिटर्न नहीं दे सकती अगर मैं अच्छा खाऊंगा नहीं तो मैं वक्त से पहले बीमार हो जाऊंगा मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे अंदर ताकत नहीं होगी देखिए अगर आपको दो रोटी की भूख है और आप दो रोटी वक्त पे नहीं खाते तो यकीनन वो अंदर से कहीं ना कहीं से तो वो एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो लेगी ना वो तो लेगी वो उसको तो कोई कंसर्न नहीं कि आप कब रोटी खाते हो कब नहीं खाते नींद आई है जब आई है आप सोगे नहीं सोगे उसको तो कोई कंसर्न नहीं आपकी बॉडी को तो नहीं ना आप जो मर्जी करो उसने तो अंदर से पूरा करना है फिर उसके बदले में आपको थकावट मिलेगी तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है जितना आप लोगों को समझाने में वक्त लगा रहे हो ना रोने रो रहे हो कि जी मुझे कोई समझ नहीं रहा मैं तो सबको बता बता के थक गया उससे आधे से आधा वक्त लगना है आपको अपने आप को ठीक करने में अब लोग कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं नहीं होता आप ज़रा गौर करना आपकी नींद एक दिन में ख़राब नहीं हुई होगी आपकी खाने पीने की रूटीन एक दिन में ख़राब नहीं हुई होगी आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत एक दिन में नहीं बनी होगी ये पूरा एक प्रोसेस होता है तो जैसे ये प्रोसेस बनने में लगता है वैसे ये प्रोसेस टूटने इसको तोड़ने में लगता है वक्त दोनों सूरतों में लगता है मसला यह है कि हम एक दिन तो करते हैं अगले दिन करते नहीं है फिर हम अगले दिन सोचते हैं जी कल भी तो किया था कुछ नहीं हुआ आज कर लूँगा तो क्या हो जाएगा इस एक चीज़ को बदलने के लिए फिर हमें बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ता है एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है यार कुछ भी एक दिन में नहीं होगा कम अज़ कम आपको एक सौ दिन लगाने पड़ेंगे एक सौ दिन लगा लो वन हंड्रेड डेज़ जो मेरी वीडियो है उसको लाजमन देखो आप जिस लड़की की मैंने आपको स्टोरी बताई अब वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है सिर्फ अपने आप पे काम कर लेने से आप भी अपने आप पे काम करो यार जो कुछ आप अपने लिए कर सकते हो ना दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता मैं सिर्फ आपको कह सकता हूँ मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ इसमें मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैक्सिमम लोग खुद से कोशिश करें लोग मुझसे भी रबता ना करें खुद से कोशिश करें खुद से कोशिश करें लेकिन अफसोस कि हम लोग खुद से कोशिश करते नहीं या करते भी हैं तो उस तरह नहीं करते मुझे अक्सर लोग जो कांटेक्ट करते हैं उनमें जी हमारी मदद करें हमारी मदद करें जब मैं उनसे पूछता हूँ कितने बजे सोते हो जी फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं कितने बजे नाश्ता करते हो दो बजे तीन बजे तो यार जब तक आप खुद पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे तो कौन आपको ठीक करेगा मैं तो नहीं कर सकता ना मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ बनस्बत तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जितना आप लोगों को बताओगे आप भूल जाओगे लोग नहीं भूलेंगे पहली चीज़ लोगों को बताने में फैमिली मेम्बर्स को बताने में भी बहुत से नुकसान आते हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान को जो है ना वो सामना करना पड़ता है लोग आपको कम अकल समझते हैं पागल समझते हैं हमारे इधर आसान टैग यही है ना भाई ये पागल हो गए इस ओवर थिंकर भी कोई बंदा होता था तो वो पागल है जितने भी जीनियस थे वो सारे पागल थे जिसने भी किसी ने क्रिएशन की वो पागल ही होगा ना क्रिएशन ज़ाहिर है क्रिएशन करने के लिए कुछ सोचने के लिए क्रिएटिविटी करने के लिए ओवर थिंकिंग तो उसके माइंड से गुजरी होगी ओवर कुछ थाट्स तो उसके अंदर रूमिनेट हुए होंगे ना तो जब उसने किसी को बताया होगा तो वो पागल ही उसको समझा गया होगा तो ये जो टाइटल है ना पागल ये मेरे ख्याल से हर उस बंदे को मिल जाता है जो इस दुनिया से थोड़ी सी हटके बात करता है ये दुनिया अगर ऐसे चल रही है ना तो वो ऐसे चलने की बात करेगा ना तो वो सबकी नज़र में आते पागल है सो so, इस चीज़ को समझे लोगों का ना बताएं अपने आप पे काम करें आप अपने आप पे काम कर सकते हैं मेरी सैकड़ों वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ को देखें इन पर अमल शुरू करें यकीन करो यार यकीन के साथ चलोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इन सब चीज़ों से निकालना है और वो भी किसी मेडिसिन की मदद के बगैर आप खुद कर सकते हो आई बिलीव कि आप कर सकते हो बस करना क्या है अपने आप पे टाइम लगाना है अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप तक रखना है और उनका सोल्यूशन खुद से फाइंड करना है ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है बिलीव मी इंसान अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है जब आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे ना आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा तो वीडियो का अख्ताम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाह हाफिज़